သနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်တတော်လာဇန်13ရက်2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြပါ၍ဦးစီးဌာနသဝတိရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့် ကျေးဇူးရှင်ဆွေဦးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဥထိတ်ထာပူဇော်လေးစုပေါင်းဓမ္မပူဇာသဖြင့်ခန္ဓာ၌မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်အနန္တရကွက်ကျန်စတာလန်အမှတ်69ဦးတန်ဝင်းဒေါက်ခင်နှင်းဝေမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဂျိုးပန်းကျက်အပိုင်း20တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင် ခန္ဓာကို ရှင်ဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုပြုကာတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနေယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်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 အတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျတိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောအမှုတို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းသော ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအား နမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျိုးပန်းချက်အပိုင်း20 ဖရာဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရား17နှစ်မြောက်တတ္တဝအဖြစ်49နှစ်အရွယ်မှာရာဇဂိုမြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရာဇဂိုမြို့ကိုပတ်ရံပြီးတော့တည်ရှိနေတဲ့တောင်တန်းနေရဲ့တောင်ဘက်လွင်ပြင်ဒေသဒက္ခိဏဂီရီလို့ခေါ်တဲ့အရက်မှာ ဝါဆုံဝါကတ်တော်မူခဲ့တယ်အဲ့ဒီဒက္ခိဏဂီရီလို့ဆိုတဲ့အရက်ထဲမှာဧကနာလာလို့အမည်ရတဲ့ပုံနာရွာကြီးတရွာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံနာရွာကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားဝါဆိုကဝကသရင်သုံးတဲ့အချိန်မှာတုတ်တန်တစ်ခုကိုမမရရဟောကြားခဲ့တာတခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုကတိပါရဒွါစတုတ်တန်လို့ မှတ်တမ်းတင်ထားလို့သိရှိရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နှခုနှစ်ကဝါဆိုတယ်ဆိုတာဒီထဲမှာတိတိကျကျဖော်ပြတာ မဟုတ်တော့လဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြီးတဲ့အခါမှာမကရတိုင်းဒခိဏဂိရိလွင်ပြင်ဒေသကြီးမှာဧကနာလာဆိုတဲ့ပုံနာရွာမှာမြတ်စွာဘုရားကြွရောက်ပြီးတော့ဒီတုတ်တန်ကိုဟောတယ်ဆိုတော့ ဆတ္တဝါမြောက်ဝါကတ်တဲ့အချိန်တုန်းကဒီဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကြုံခဲ့တယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားကြတိပိတကတရမင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့မဟာဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းထဲမှာလည်းပဲဒီသုတ်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဖော်ပြ ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဝါဆိုစဉ်နဲ့ပတ်သက်တာကြတော့ဘုရားဝန္တအထက်ကထာ ရှေ့ပိုင်းဏိဒံအဖွင့်စကားတွေထဲမှာပထမဝါဘယ်မှာဆိုရဲဒုတိယဝါတတိယဝါသရုတ်ထဝါဘယ်မှာဆိုရဲအဲ့ဒီဝါစဉ်လေးမှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးတွေကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာသိခွင့်ရလို့အလွန်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ဝိနည်းကျမ်းကနေထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘယ်ကနေဘယ်ကြွတယ်ဘယ်ကနေဘယ်ကြွတယ်ဆိုတာတော်တော်လေး အစီအစဉ်တကျဖော်ပြထားတာရှိတယ်ခုခေတ်လို့ဒိတ်မပါတာပဲရှိတယ်ပေါ့မှန်းဆပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်မှန်းဆကြည့်လို့သိခွင့်ရတာဒီပင်လင်ခြေစုတင်မှုကောင်းတယ်အေးပိဋကတ်သုံးပုံမှာဘာဖြစ်လို့ရေဆွဲတွေကိုအဓိကတိတိကျကျဖော်မပြတာလဲဆိုတော့ ရက်ဆွဲတဲ့ပုံအရေးကြီးတာကိုဖော်ပြနေရလို့ပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာပဲရက်ဆွဲဆိုတာသမိုင်းမှတ်တမ်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့အကျိုးရှိတယ်ပေါ့ဓမ္မအနှစ်သာရကိုမှတ်ယူပြီးတော့ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့တော့ရက်ဆွဲဟာတိတ်အသုံးမဝင်ဘူးဘာကအသုံးဝင်တာတုံးဆိုတရားဓမ္မကပို့အသုံးဝင်တယ်အရေးကြီးတာနဲ့မရေးမကြီးတာ နှစ်ခုထဲမှာရွေးရမယ်ဆိုရင်တော့အရေးကြီးတာရွေးဖို့ရှိတယ်ပေါ့ရှေးခေတ်ကစာအုပ်စာတမ်းနဲ့မှတ်တယ်ဆိုရင်တော့လေရဲဆွဲတွေတိတိကျကျရာကောင်းရလိမ့်မယ်သို့တော့နှုတ်တဲ့ဆောင်တဲ့ခေတ်မှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ခဲ့တာဖြစ်တော့တရားဓမ္မတွေကို oral tradition လို့ခေါ်တယ်နှုတ်တဲ့ဆောင်တဲ့ခေတ်မှာဟောရတာဖြစ်တော့ကြောင့်စာထဲမှာရေးမှတ်တဲ့အချိန်ပိုင်းမဟုတ်လို့ နှုတ်တဲ့ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ရဲဆွဲတွေကမှတ်မှတ်ဖို့ခဲနေတာပေါ့နော်တနေ့တစ်ခါမှတ်ရမယ်ဆိုတာအဖြစ်ပြက်တွေကနေ့စဉ်ဖြစ်ပြက်နေတာဆိုတော့ဒီကနေ့နေ့ဖြင့်တပည့်ခါဆိုတာမှတ်ဖို့တော်တော်ခဲနေတာပေါ့ဒေသနဲ့ဌာနကိုမှတ်ထားတော့ဒီလောက်ကြီးအပန်းမကြည့်ဘူးရက်မှတ်ဖို့ဆိုတာတလမှာရက်30ရှိနေခါ30မှတ်ရမှာ ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် ဒါတွေအတွက်ကတော့နည်းနည်းဝန်တော့ဝန်ဖို့လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ oral tradition နှုတ်တဲ့ဆောင်တဲ့ခေတ်မှာရဲဆွဲတွေကိုသိရှိတော်လည်းပဲဟိုမတိဝဝထားပြီးတော့ ignore လုပ်တဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုအတိမတ်မပြုတ်ပဲနဲ့ထားပစ်ခဲ့တယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုပဲအကယ်၍ရေဆွဲတွေသာမှတ်နေလို့တရားတွေလက်လွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဖို့ရဆွဲမသိတာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုများသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရဆွဲကအရင်ကြည့်ဘူးဖះအဆုံးမတော်တွေမကျွင်းမကြံမှုကပိုရေးကြည့်တယ်လို့ဒီလိုပဲစာပေကျမ်းကမှလည်းပဲဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်ထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့ oral tradition လို့ခေါ်တဲ့နှုတ်တဲ့ဆောင်တဲ့ခေတ်ခဏိခေတ်အတွေးနဲ့သွားတွေးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ခဏိခေတ်အတွေးနဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့လူတွေကလည်းမေးကြတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစာပေမပေါ်သေးလို့မရေးတာလားလို့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမေးတယ်မှတ်သားရေးသားစရာအခရာမရှိလို့လားလို့ဒီလိုလည်းမေးတာရှိတယ် မဟုတ်ပါဘူးစာပေရေးသားလည်းရှိတယ်အခရာလည်းရှိတယ်သို့တော့ဂဏိအခရာနဲ့တော့တူကြမတူမှာပေါ့မြန်မာစာပေအခရာပဲကြည့်ပကန်းခေကအခရာနဲ့ဂဏိအခရာကွဲပြားခြားနားသွားပြီဒါမြန်မာစာတစ်ခုတည်းပဲရှိသေးတယ်ဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့ပဲနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကြာတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာရှိတာပေါ့ မြန်မာအက္ခရာလည်းဘယ်ကနေဆက်နွယ်လာတာတုံးလို့သမိုင်းမှတ်တမ်းကို လိုက်လာပြီးတော့လေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာတစ်ချိန်တုန်းကထွန်းကားခဲ့တဲ့ဗြဟ္မီဆိုတဲ့အက္ခရာကိုခြေပြုတ်ပြီးတော့မြန်မာအက္ခရာဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအက္ခရာတွေကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခု။ကာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဗြဟ္မီအက္ခရာမှာဘယ်လိုရေးထားတုံးဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချိကကလေးပဲ။ အဲ့ဒီကြက်ချေကကလေးဟာအလုံးကိုယ့်ဘဝကိုကြက်ချေကကလေးရေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကြက်ချေကကလေးမှာအပေါ်ကထောင်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ကအပေါ်တက်တဲ့ထောင်နေတာလေးရှိတယ်အောက်ဆိုင်နေတာရှိတယ်ဘေးနှစ်ဖက်မှာရှိတယ်ဘေးနှစ်ဖက်ကဟာလေးတွေကကွေးသွားပြီးတော့အပေါ်ထောင်နေတာလေးဖြောက်လိုက်လို့ရှင်ကာကြီးဖြစ်တာပဲဒါ အဲ့ဒီမှာကာကြီးဖြစ်လာတာဒီလိုစလုံးဝိုင်းဖြစ်လာတာတိုက်ရိုက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးပထမ၄တောင်စလုံး၄တောင်စလုံးကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကာကြီးဖြစ်လာတာစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်မြတ်မဆွဲဆောင်ကျမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာကြီးအခရာအစဉ်စဉ်ပြောင်းလာပုံရေးသားဖော်ပြထားတာရှိတယ်ဘုဒ္ဓတဆိုတာကြည်တင်တာပေါ့မြမအခရာဘယ်ပုံပြောင်းလာတယ်လဲမြမအခရာမှမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံကအခရာတွေ အခုမြန်မာလူမျိုးတွေကအင်္ဂလိပ်အက္ခရာလို့သိနေတဲ့ ABCD တွေဟာတကယ်အင်္ဂလိပ်အက္ခရာမဟုတ်ဘူးဥရောပရောက်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်လက်ခရာအင်္ဂလိပ်အက္ခရာလို့သွားပြောလို့ရှိရင်ဂျမနီတို့ဂျန်တဲ့နိုင်ငံလူတွေကမကြိုက်ဘူးမနှိမ့်မြို့သူတို့ဥရောပမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးဟာဒီအက္ခရာပဲသုံးတယ်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်အက္ခရာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကရိုမန်အက္ခရာလို့ခေါ်တယ် တစ်ချိန်တုန်းကဥရောပတိုက်ကိုလွှမ်းမိုးကြီးစိုးသွားတဲ့ရောမအင်ပါယာကြီးကြီးစိုးထားတဲ့နေရာကြီးဖြစ်လို့ရောမလူမျိုးတွေအသုံးပြုတဲ့အခရာအဲ့ဒီအခရာကိုပဲဥရောပနိုင်ငံသားတွေကဆက်လက်ပြီးတော့အသုံးပြုနေကြတာမြန်မာတော့ဒါအင်္ဂလိပ်ကိုသင်ကြတာဖြစ်တော့အင်္ဂလိပ်အခရာအင်္ဂလိပ်အခရာနဲ့ပြောတာအင်္ဂလိပ်အခရာတော့မဟုတ်ဘူး Roman Akra လို့ဒီလိုပဲခေါ်တယ် Roma Akra အဲ့ဒါလို Akra ဆိုတာအတန်ရဲ့သင်္ကေတတွေကိုပြောတာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှုတ်ကထွက်တဲ့အတန်တွေကိုလည်းပဲသင်္ကေတနဲ့ရေးသားမှတ်သားတဲ့အခါမှာအခရာဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့အတန်ရဲ့သင်္ကေတအခရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ ဘသူပဲအတန်ထွက်ထွက်ဒီအတန်ပဲထွက်အောင်လှုပ်ထားခဲ့တာအင်တာမကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီအတန်တွက်တွေနဲ့လူတွေရဲ့အတန်ကိုပုံဖော်ထားတာတွေဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ပုံဖော်ထားတာအဲ့ဒီပုံဖော်ထားတဲ့အတိုင်းအတန်ကိုထိမ့်ကြောင်းမှုရအတွက်လည်းပဲအတန်ထိမ့်ကရိယာလေးတွေသဘောမျိုးသင်္ကေတလေးတွေပါသေးတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကြတော့ ကြည့်လေကကာကာလို့ရေးတဲ့အခါမှာကကြီးရချကာလို့ရေးထားလို့ရှင်ကာလို့ဖတ်မှာပဲနောက်ကအပြောက်ကလေးနှလုံးထည့်လိုက်တဲ့အခါကာမဟုတ်တော့ဘူးကာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအပြောက်ကလေးတွေကထိန်းထားတာဒီအတန်ကိုထိန်းတာအားဆိုတဲ့အတန်ကိုနည်းနည်းရှည်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တဲ့အတန်မျိုးရအောင်လို့ဒီလိုထိန်းထားတာကာကြီးပေါ်မှာသေးသေးတင်လိုက်တော့ကံဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်အောင်ထိန်းပေးထားတာ အကယ်၍ဒီအတန်လေးတွေကကဆိုတာပေါ်မှာအဓိကပြီးပြီးပြင်းပြင်းရေးပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့အပြောက်ကလေးတင်လိုက်ရင်ကလို့မဖတ်တော့ဘူးကံလို့ဖတ်ပြန်တယ်။အောက်မြစ်ကလေးတစ်ခုထည့်လိုက်ရင်ကန့်ဖြစ်သွားပြန်ရောနော်။နောက်မြစ်လေးထည့်တော့ကဲလို့ဖြစ်သွားပြန်ရော။ကကာကိကိကုကုကေကဲကောကောကံကာပေါ့။အဲ့ဒါလို့12မျိုးမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ပေစာမှာလည်းပဲကဏ္ဍဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တယ်ပေါ့။ ပေစာတွေကိုလေ့လာပူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေးကြလိမ့်မယ်12ခုရှိတယ်တလုံးတလုံးကို12မျိုး12မျိုးအခရာနဲ့အတန်တွေကိုပြောင်းလဲသွားတာကဆိုတဲ့အတန်ကမွေးဖွားလာတဲ့ဟာတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါလို့အခရာတွေရှိတော်လည်းပဲဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ပါဠိရဲ့အခရာဘယ်ဟာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကတော့အဖြေထုတ်ပေးဖို့ရမရှိဘူး ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဟာမကရတိုင်းမှာတရားဟောခဲ့တာဖြစ်သောကြောင့်တဲလွန်စားတွေကို ရှာဖွေပြပါဆိုအရေးသားမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ရှေးကယဟန်တွေဟာလေခာသိပ္ပဆိုတဲ့စာရေးခြင်းအတတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအေးစာရေးခြင်းအတတ်ဆွေးနွေးနေမဲ့အစားကိုတရားကိုကိုနှလုံးသွင်းတာပိုအကျိုးရှိတယ်လို့ဟောမှုတယ်နော် အဲ့တော့လေခာသိပ္ပဆိုတာရှိတယ်စာရေးခြင်းအတတ်ရှိတယ်တခါဗေမိတာရမင်းကြီးကယရဏတုတ်ကိုဟိုပါကစ္စတန်ခဏိပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာရှိတယ်ပရှဝါတို့ဒေသမှာရှိတယ်ခန္ဓာရတိုင်းကပုဂ္ဂုတတိဘယင်ကြီးစီလှမ်းပြီးတော့စာတစောင်ရေးတယ်မမြင်ဘူးပဲနဲ့ကုံတယ်တွေကနေတဆင်မိတ်ဆွေဖြစ်ကြဗေမိတာရမင်းနဲ့ပုဂ္ဂုတတိမင်းတို့ဟာမိတ်ဆွေဖြစ်တယ် ဗေမိတာရမင်းကြီးကမကရာတိုင်းကပုဂ္ဂုတာတိဘယင်ကခန္ဓာရတိုင်းကအပြန်လန်နေလက်ဆောင်တွေပေးပြီးတော့မေးဆွေဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာဗေမိတာရမင်းကြီးကဓမ္မလက်ဆောင်ရေးသားပြီးတော့ပေးပို့တယ်ဆိုတာစာထဲမှာမှတ်တမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဓမ္မလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာအခရာစာလုံးဟာဘယ်ပုံလဲဆိုတာလေးကို သဲလွန်စာအနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတော့စလုံးက4000စလုံးနဲ့ခေါင်းစည်းချင်းညီးနေတယ်တဲ့ဒီလိုဆိုတဲ့တော့အစင်လေးကကြည့်လို့အမတမကောင်းတယ်4000စလုံးနဲ့ရေးသားပြီးတော့ယံကိစီဝိတံဣဒဝဟူရံဝါစတဲ့ဖရာတရဏတရားယရဏသံဃာယရဏပေါ်ထွန်းနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတရင်ပါတဲ့အနေနဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီစာဖတ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂုတာတိဘုရင်ကြီးကလည်းပဲအလွန်ကိုသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတာဖြစ်တော့ကြောင့်မကြားဘူးတဲ့ဒီတရားတွေကြားနာလိုက်ရတာစာပေဖတ်ရှုရင်ကြားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒီကျင့်စဉ်တွေပါထည့်ရေးထားတော့အဲဒီကျင့်စဉ်တွေအတိုင်းကျင့်ပြီးတော့ဇန်တွေပါတွေရပြီးတိတ်တဆိတ်ဘုရင်ကြီးဟာခေါင်းတုံးပြီးသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့နန်းတော်ကနေကိုရောင်ဖြောက်ပြီးထွက်လာခဲ့ပြီ မကရာတိုင်းဘက်ကို ခီးဆက်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဓာတုဝိပင်္ဂသုတ်ကိုဖတ်ရှုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဇလန်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကစာပေရေးတာမရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ရှိတော့လည်းပဲစာပေရေးသားမှုကိုအလေးမထားဘူးစာသင်တယ်ဆိုတာနှုတ်ထဲနှလုံးထဲရောက်မှ အာဂုံရမအာဃလူဆိုတဲ့အဆိုအတိုင်းပဲအာဂုံကြက်ထာကိုပဲဦးစားပေးတယ်အဲ့ဒီခေတ်က memorize လုပ်တာကိုတမိုးထားတယ်မရဘဲနဲ့စာရွက်ကလေးနဲ့ရေးမှတ်နေရင်လူညံ့လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကဒါသူခေတ်နဲ့သူပဲเนาะမဆရာမလိုဘူးအာဂုံရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တတိတွေပညာတွေမညံ့တွေလွန်ကောင်းတဲ့ခေတ်မှာတော့ဘယ်ဓမ္မတန်ဖို့ရှိတယ် အဲ့ဒီတွေးခေါ်ဟာဘယ်ထိအောင်ရောက်လာတော့ဆိုလို့ရှင်လောကနိတိထိအောင်ရောက်လာတယ်ဆိုတာတတိထားမိကြလိမ့်မယ်မြန်မာလူမျိုးတွေရခိုင်နှောင်းကဆယ်တောင်တွေမှာသင်လာတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကြောင့်ပညာရေးမှာလောကနိတိဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပါပါတော့ပုတ္တကေတုစယံသိပ္ပံပရဟထေတုယန္တနံအထေကိစ္စသမုပ္ပန္နေနတ္တံသိပ္ပံနတ္တံတဏံနဲ့ အဲ့ဒါသဲလွန်စာလေးပဲ oral tradition ကိုအလေးပေးတဲ့အခါမှာအေးစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့အတတ်ပညာဟာကိစ္စဝိစ္စရှိလာလို့ရှင်ချက်ချင်းအသုံးမချနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်ကုပညာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူများလက်ထဲမှာချင်းငါထားတဲ့ငွေကြေးဟာလည်းပဲကိုယ်အသုံးလို့ခြင်းချက်ချင်းသုံးလို့မရသည့်အတွက်ကြောင့်ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုရေးထားတာနော် သူများလက်ထဲရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းမဟုတ်တော့ဘူးစာအုပ်ထဲရောက်နေတဲ့အတတ်ပညာကိုပညာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကဝေကြေးဒနာဆိုတာလဲကိုယ့်လက်ထဲရှိမှကိုယ်သုံးကျင်တဲ့အချိန်သုံးလို့ရတယ်ပညာဆိုတာလဲကိုယ်ခေါင်းနဲ့သို့မဟုတ်ကိုယ်နှလုံးနဲ့ကိုယ်ယင်နဲ့ရှိမှချက်ချင်းထုတ်သုံးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တံမိုးထားတာချင်းမတူကြဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကတံမိုးထားတာဟာ ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာပိုတန်မိုးထားတယ်လို့သူတို့ပြောမှာနော်အဲကနေ့ခေတ်မှာတော့အဲ့လိုလောက်ထီအောင်လူတွေဟာကျမနိုင်စွမ်းမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်စာအုပ်စာရမ်းတွေရှိလာလို့ပြင်းသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်လူဆိုတာတက်တာလည်းပဲလိုက်မှာပဲပင်ပန်းပန်းဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ဘူးလေတက်တာရင်တက်တာတယ်လို့အခုကြည့်ကားရှိတဲ့လူကကုန်းကြောင်းမသွားချင်ဘူးဟိုနာတင်နာတယ်ကားစီးတာ အရင်တော့ကတော့တမိုင်းတမိုင်းခရီးသွားကြတာပဲအဲ့ဒါလို့ပေါ့တသက်တာတာနေရမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေကတသက်တာတောင်တစ်ခေတ်ကျထိုင်ရဲတောင်ခီးသွားနေကြတယ်ဆိုခလုတ်ကလေးနှိပ်ထားနဲ့ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်တစ်ခေတ်ကျဘာတွေဖြစ်လာမလို့ခလုတ်နှိပ်မဲ့လက်ကလေးပဲလှုပ်တော့မှာပဲနော်ချာကျန်တာတွေငြိမ်းနေမှာပဲနော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့အပြင်းထူလာမှုကို ဒါတွေကလည်းဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့အခုလိုလွယ်ကူမှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ memorize မလုပ်ဘူးတချို့ကြတော့အပြစ်တောင်ပြောလာသေးတယ်စာအုပ်တွေရှိနာအလွတ်ကျက်เสียမလို့ဘူးလို့ပါလို့ပြောလာကြတယ်သို့တော့အလွတ်ကျက်ထားတဲ့လူနဲ့အလွတ်မကျက်တဲ့လူရှင်လိုက်လို့ရှင်အလွတ်ကျက်ထားတဲ့လူကအချိန်မရွေးနှုတ်မေးလေရတယ် အလွန်မကျက်တဲ့လူကစာအုပ်ရှာရအောင်မယ်မရှိရင် library သွားရအောင်မယ်ဈေးသွားဝယ်ရအောင်မယ်စာအုပ်ရှာရအောင်မယ်ဖတ်ရအောင်မယ်ဆိုအများကြီးနောက်ကျသွားပြီနော်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအခရာရေးသားမရှိဘူးလားဆိုရှိပါတယ်တမိုးမထားတဲ့သဘောပါနော်တမိုးထားတာ oral tradition ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုရှန္ဒနာစတဲ့ယဟန္တာ ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှင်န္ဒနာစတဲ့ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေ့ကျင့်ပြီးတော့နှုတ်တဲ့ဆောင်ပြီးမှတ်သားလာခဲ့ကြတာလို့ကျေးဇူးတင်စရာလွန်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာအဲ့တော့အခုရသော်ဗျာ7ဝါမြောက်မှာဒက္ခိဏဂိရိယမဂရတိုင်းကဒက္ခိဏဂိရိတောင်ဘက်လွင်ပြင်ဒေသမှာဧကနာလာဆိုတဲ့ပုံနာရွာကြီးရှိတယ် အဲ့ဒီရွာနာတော့ရကြောင်းမှသတင်းသုံးတယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီလိုသတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနေ့စဉ်နဲ့အမျှအချိန်၅ပိုင်းပိုင်းထားပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်လှုပ်တော်မူတယ်တရားတွေရဲ့အကျိုးတည်ဖို့ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်နေဗနာညာမအားတရားတွေအကျိုးရှိမဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲဝေးဝေးကြွားရောက်ပြီးတော့ချီးမြှောက်တော်မူခဲ့တာဟာ င်ရှားပဲအဲ့ဒါလို့ကြွားရောက်ချီးမြှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအရာရခတ်သိဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အစဉ်ပြေနေမှာပဲလို့ထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်အများကြီးအစဉ်မပြေမှုတွေကြုံရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီဧကနာလာရွာလေးမှာဏီကုံပုံနာရွာမှာအနိမသတင်းသုံးနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားလုံးကအတိမပြုတာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီရွာမှာတနေ့ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့ရွာစားလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာရဒွါစဆိုတဲ့ပုံနာကြီးဘာရဒွါစဆိုတာသူတို့အနွယ်ရဲ့နာမည်တစ်ခုပေါ့ထင်ရှားတဲ့ဗြဟ္မဏတွေထဲမှာအဆင့်မြင့်တဲ့အနွယ်ရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းချမ်းသာတယ်ရှိတော့ကဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာလေယာကိုင်းညွန့်လုပ်ကိန်းစားကြတာ ဒါကြောင့်ဟိုတီဟိုနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လယ်သမားကို မြင့်မြတ်တဲ့ဇတ်လို့သတ်မှတ်တယ်သူတို့ကနော်အခုခေတ်တော့တောင်သူလယ်သမားကို ဥကြီးခေါ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်ပုံတော့မရပါအောင်ကြည်ရတာအဲ့တော့တောင်သူတွေကို ရှေးတုန်းကတော့မင်းဆိုးရာဇာတွေကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးကြတယ်စိုက်ပျိုးကြတယ်ဘာလို့လို့ဆိုဝမ်းရည်ကအရေးကြီးဆုံးပဲလေရွှေရင်ငွေတွေရှိုံနဲ့ ထမင်းဝတော့မှမဟုတ်တာစားရတယ်ဆိုတာဆိုင်တစ်ပါးစားရတာကိုဒါကြောင့်မို့တပြည့်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအစနေရာကိုင်းကျွန်းကိုအလေးထားပြီးတော့စိုက်ပျိုးဆောင်ရွက်လေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီနာလာဧကနာလာဆိုတဲ့ပုံသားရွာမှာပုံသားတွေအနေများလို့ပုံသားရွာ ခေါ်တာလည်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ရွာကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံနာဖြစ်လို့လဲပုံနာရွာပြမနာကာမလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့ဒီပုံနာဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းဘယ်ကလာတဲ့စကားလုံးမှတော့မသိဘူးမြန်မာစာပေထဲမှာရောက်နေတယ်ပါဠိစာပေမှာတော့ဗြမဏလို့ပဲခေါ်တယ်နော်တွေးစရာကတော့ဘာတစ်ခုရှိလို့ဆိုရင်ဘုံပေဘက်မှာပုနေဆိုရယ်ပုနာလို့လည်းရှင်းတော့ခေါ်ခဲ့တယ် အခုခေါ်နေတာတော့ပုနေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုနေမျိုးကလာတဲ့ဟာတွေမို့ခေါ်တာလားမသိဘူးတခါတလေကြတော့နော်ပုနေကလာတဲ့လူတွေမို့ပုနာလို့ခေါ်တာလားမသိဘူးဒါမျိုးကရှိတတ်တယ်လေမြန်မာလူမျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့စားနေကြတဲ့အစာအာဟာရတစ်ခုရှိတယ်ဟမ်ဘာဂါဆိုတာလေဟိုကအလုံးလုံးလို့လက်မအားလို့ပါဇက်ထဲမှာကြိုက်စားဖို့ဆိုပြီးတော့ ဒီကတော့အာယတန်နဲ့အဲ့ဒါစားတာအာယတန်နဲ့စားနေတာအာယတန်နဲ့ဆိုစားဖို့မလိုဘူးဒါနော်ဗမ်းမုံကိုတချမ်းချမ်းပြီးလဲကောင်းမှအသားတွေညက်ဟင်းသီးရွက်တွေညက်ပြီးတော့ကြိုက်စားလက်မအားလို့ကြိုက်စားတဲ့လူတွေအဲ့ဒါဘလို့လို့ဟမ်ဘာဂါလို့ဘာလို့ခေါ်တာတော့လို့တွေးကြည့်တာပါဒါပင်လယ်ကမ်းခြေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံကမြို့တစ်မြို့ကဟမ်ဘောလို့ခေါ်တယ်ဟမ်ဘောမြို့ဆိုတာရှိတယ်စိတ်ကမ်းမြို့ကြီးပေါ့သင်္ဘောတွေနဲ့ခီးသွားလာကြတယ်သင်္ဘောသားတွေများတယ်သင်္ဘောနဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့သင်္ဘောပေါ်ဆိုတာကြီးကြဲကြဲဇွန်းနဲ့ခရင်နဲ့စားနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအလုပ်လုပ်ရင်ဆိုတော့အဲ့တော့သင်္ဘောသားတွေတို့အလွယ်တကူစားဖို့တီထွင်ထားတဲ့ အကုန်လုံးဒီထဲမှာအစာအစုံညှက်ထားပြီးတော့ကြိုက်စားလို့ရတဲ့မုံတစ်မျိုးတီထွင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစားကြတာဟမ်ဘောမျိုးကလာလို့ဟမ်ဘာဂါခေါ်ရများလားလို့တွေးကြည့်တာပါဒါနော်သူတို့စီမှာဒီလိုအခေါ်လေးတွေရှိတယ်လန်ဒန်နေတဲ့လူတွေကိုလန်ဒန်နာလို့ခေါ်တယ်လန်ဒန်မြို့ကလူတွေကိုလန်ဒန်နာဆိုတဲ့အသုံးရှိတယ်အဲ့ဒီအသုံးလေးတွေဟာဒီလိုစင်စင်လေးတွေရှိတာမဟုတ် ဟမ်ဘာမြို့ကအစားအစာကိုဟမ်ဘာဂါလို့သူတို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုအမည်နာမနဲ့တွက်ဖက်ပြီးတော့ခေါ်ကြတာပုံနာလို့ခေါ်တာလဲအဲ့ဒီလိုပူနေရလာတဲ့လူတွေများများလို့ပုံနာခေါ်သလားလို့စဉ်းစားမိတာကိုပြောပြတာဟုတ်ချင်မှလဲဟုတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာတော့ပုံနာဆိုတဲ့စကားလုံးပဲအသုံးပြုနေကြတယ် အဲ့ဒီဘာရဒ္ဒရာပုံနာကြီးကပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်သို့တော့သူဟာလေယာကန်းကျွန်ထွန်ရက်စိုက်ပျိုးပြီးတော့စားတဲ့လူတနေ့ကျတော့စိုက်ပျိုးဖို့မိုးဥကြလာတဲ့အခါမှာစိုက်ပျိုးဖို့အချိန်ရောက်လာလို့မိုးရသည်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါ လူဆိုတာမင်္ဂလာယူတဲ့အနေနဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဆင်ကျင်းပါတယ်ထွန်ပေါင်း900ထဲပေါင်း900နဲ့သူလည်းအမတမကျယ်ဝန်းတဲ့လက်ခွင်းကြီးကိုအခမ်းအနားနဲ့မင်္ဂလာယူပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ထွန်တာပေါ့နော်လေထွန်မင်္ဂလာလို့ပြောရင်ပြောပေါ့ ယမဘယင်တွေလည်းလုံးလေးရှိကြတာပေါ့လေတော်မင်္ဂလာဆိုပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့ခမည်းတော်ကြီးတုတ်တော်ရဏမင်းကြီးဟာလည်းလေတော်မင်္ဂလာဆိုတာလုပ်တယ်လေတိုင်းပြည်မှာဆိုင်းစဘာပေါ်များဖို့ဆိုပြီးတော့လေတော်မင်္ဂလာလုပ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီပုံသားကြီးကလည်းလေတော်မင်္ဂလာလုပ်တယ်မိတ်ဆွေတွေလူကြီးလူကောင်းတွေဖိတ်ပြီးတော့နှုတ်ကနာထမင်းနဲ့ကျွေးမွေးအခမ်း နှုတ်ကနာထမင်းဆိုတာနှုတ်နဲ့ဆန်နဲ့ရောပြီးတော့ပြစ်ပြစ်ချက်ထားတယ်အဲ့ဒီမဲ့အချိုကြိုက်တော့တကာတို့ပြားရည်တို့ဆိုတာတွေတွဲဖက်စားမှုရာတွေပါထည့်ပြီးတော့ပေးတာတတ်တတ်လွတ်တော့တတ်တတ်လွတ်စားပုံရပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြီးကျယ်ခန္ဓာကြီးကျယ်စွာ သူ့ရဲ့လယ်ထဲမှာမင်္ဂလာပွဲကြီးဆင်ကျင်းပါနေတာအဲ့ဒီနေ့မှာ ရွာရှိလူတွေဟာအားလုံးလောက်နေနေနေတော်မင်္ဂလာပွဲကို သွားပြီးတော့အားပေးကြတယ်ကြည်ရှုကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတာမန်နွားတွေတာမန်ထဲတွေလို့မဟုတ်ဘူးရွှေသွားတွေတတ်ထားတဲ့ရွှေထဲတွေနဲ့ရွှေတပြားတွေနဲ့ရွှေအုပ်ဆောင်ထားတဲ့နွားတွေနဲ့အဲ့ဒါလို့အခမ်းအနားတစ်ခုဆင်ကျင်းပတာ အဲ့ဒီခန္ဓာမှာလူကြီးလူကောင်းတွေလည်းတက်ရောက်ကြတော့ပွဲလန်းသဘင်ကြီးကအမတမချီးကျဲတယ်ဒီခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားဟာကြွရောက်ပြီးတော့သွားတာနော်အခုခေတ်လည်းပဲပွဲသဘင်လုံးနေဘုန်းကြီးတစ်ပါးကြွလာရင်အမြင်ကတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ဒီဘုန်းကြီးကဘာလာရှုပ်တာတော့လို့ပြောခံမှာပဲသိချတယ် သူကလည်းအခန်းကဏဏလုံနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပွဲကိုရောက်သွားတာသူလှုပ်လှုပ်တဲ့နေရာကိုကမ္မန္တလို့ခေါ်တယ်လုပ်ငန်းခွင်လေတော်မင်္ဂလာကျင့်ပနေတဲ့သူလေတော်အဲ့ဒီလေတော်မှာလူတွေကိုအခန့်ကျွေးမွေးတဲ့နေရာကိုနိဝေသနလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိဝေသနမှာကျွေးမွေးအခန့်နေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကတပိတ်ကလေးပိုက်ပြီးရောက်သွားတယ် ဖះရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပိဋကတ်တွေထဲမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုချီးညိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ဖះလာတာမြင်တာကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ကြိုက်တဲ့လူတွေကမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာနဲ့ရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်ပြီးတော့ဖះကိုထွက်ပြီးတော့ဝှချကြတာပေါ့။ဒီလိုဖြစ်မှာနော်။ဖះကိုထွက်ပြီးတော့ဝှချတာမြတ်စွာဘုရား ကလည်းဆုံးခံကြွတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီကြွသွားတာ အကြောင်းမဲ့ကြွလာတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီကနေ့အဲ့ဒီလေပိုင်ရှင်ပါရတော်သာပုံနာကြီးနဲ့သူဟာသူ့မှာအသိဉာဏ်တွေရှိတော်လည်းပဲအသိဉာဏ်ကိုဖွင့်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သူ့အကျိုးအတွက်ရသော်ဗျာတမင်ကြွလာတခြားနေရာဆုံးမခံမဲနဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ကနာနဲ့အခန့်နေတဲ့ပွဲကိုမြတ်စွာဘုရားအနီးပါးကိုကြွလာ ကြွလာတော့ပရိသတ်ကလှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ဖះပဲသွားတဲ့လူကသွားနဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့အခါမှာဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာပုံသားကြီးကလူတွေရုပ်ရုပ်ရုပ်ဖြစ်သွားတာကိုကြည့်တော့ဘာကြောင့်ရုပ်ရုပ်ဖြစ်တာတော့ကြည့်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားသူတို့ကတော့တမနာလို့ပဲခေါ်တာပေါ့ယဟန်တစ်ပါးဘုန်းကြီးတစ်ပါးကြွလာနေတယ်ပေါ့ဆွမ်းလာခံနေတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဆွမ်းခံနေဒါကြောင့်မို့လူတွေရုပ်တဲတဲဖြစ်သွားတယ် ဒီလိုမြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ ਨੇ လေပိုင်ရှင်ကတိပါရတော်စာပုံနာကြီးကိုယ်တိုင်ကမြတ်စွာဘုရားထွက်ပြီးတော့ကြီးညိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့လျှောက်တာမဟုတ်ဘူးငေါ့တော့တော့ပြောတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ခုခေတ်လို့ဆိုရင်နော်ဖះကိုသွားပြီးတော့ရှင်ဘုရားကြွပါလို့လည်းမပြောဘူးဆုံးလောင်းမယ်လို့လည်းမပြောဘူး မပြောဘဲနဲ့ဘာပြောတုံဆိုမျက်စိတွေကတွေးကြည့်တာပေါ့ဒီလူကြီးခါထောက်ပြီးပြောတာဖြစ်လောက်တယ်လို့ဖះဟောသူပြောလိုက်တဲ့စကားအတိုင်းပြောမယ်ဆိုအဟံခောတမနကတာမိစာဝပါမိစာတမနဆိုတာဘုရားကိုခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့ကိုတော်တဲ့ကျွန်တော်ကလဲထွန်ပြီးတော့စားတယ်စိုက်ပြီးတော့စားတယ် ကတာမိဆိုတာလဲထွန်းတယ်ဝပါမိစိုက်ပြိုးတယ်အဟံခောသမဏကတာမိစာဝပါမိစာလဲလဲထွန်းတယ်ဆိုင်လဲစိုက်တယ်ကတိတ်တဝါစဝပိတ်တဝါစဘုံစာမိထွန်ရက်စိုက်ပြိုးပြီးတော့ကိုဟာကိုစားတယ်တွန်ပိသမဏကတတုစာဝပတုစာကိုတော်လည်းပဲကိုယ့်ကိုထွန်မလားနော်ကိုယ့်ကိုစိုက်ပါလား ကတိတ်တဝါစလပိတ်တဝါစဘုံစတုကိုယ့်ဟာကိုယ်စိုက်စားပါလားဘာလို့လာတောင်းတာတော့ဒီလိုပြောချင်တာပဲเนาะတပိတ်ကိုဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံသားတွေကတချို့ကပြောတယ် backing bowl လို့ဘာသာပြန်တယ်ဘုန်းကြီးတို့နားထဲမှာတော့တော်တော်ဆိုးတဲ့အတန်ဖြစ်လို့ backing bowl လို့တော့မပြန်တော့ backing ဆိုတာ back ကားဆိုတာသိတယ်ခေါ့လား back က back ကား back back ဆိုတာတောင်းတာ ဘက်ကားဆိုတာတရောင်းစားဘက်ကင်းဘိုးဆိုတာတောင်းတဲ့ခွက်ကြီးလို့ပြောတာပဲတောင်းစားတဲ့ခွက်ကြီးလို့ဆိုလိုတာပဲဘက်ကင်းဘိုးလို့ဘာသာပြန်ကြတယ်အဲ့တော့ arms collecting bowl လို့ပြန်ရတယ်နားခံတာအောင်တော့လှူဒန်းတဲ့ဟာတွေကိုစုပြီးတော့လက်ခံတဲ့ခွက်လို့ဒီလိုပဲဘာသာ ပြန်ရတယ်တပိတ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြတော့တက်တက်တာတာပြန်ရတာပေါ့နော် သူတို့ကြတော့တက်တက်တာတာမညာမတာမဟုတ်ဘက်ခင်းဖို့ဆိုချတောင်းစားတဲ့ခွက်ချီမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တော့ဟုတ်တာတရင်တစွန်းလိုက်ပြီးတော့ယူရတယ်ဆိုတော့တောင်းတာပဲလေသို့တော်လည်းမတူတာဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကတော့လှူကြပါအောင်ပေးကြပါအောင်ပါဇက်ကပါတယ်ဒါကပါဇက်မပါဘူးအရိယသူတော်စင်တို့ရဲ့တောင်းခံနည်းအနေနဲ့သူကသူကြွသွားသလားတရားရှိတဲ့လူကသူကသူလှူတာ လူပါအောင်ပေးပါအောင်ကမ်းပါအောင်မလုပ်ဘူးတရားကနော်တရားတရားရှိတဲ့လူတွေလူခွင်းရအောင်လို့အတန်တိတ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာပဲကြည့်ကိုတော်လဲထွန်ပါတဲ့စိုက်ပြိုးပါထွန်ရက်စိုက်ပြိုးပြီးတော့ကိုတော်လဲကိုယ့်ဟာကိုစားပါတဲ့ဘာလို့လာတောင်းနေရတာလဲဆက်တယ် ဖြောင်ကြီးတော့မပြောဘူးသူကဘာလို့လာတောင်းတာတော့တော့မပါဘူးကိုတော့လဲထွန်ရက်စားပေါ့လို့ပြောတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီပုံနာကြီးကိုဒီနားလဲစေချင်တယ်ဒီစကားလုံးကဒါကသူကရိုးရိုးမြင်တဲ့စကားလုံးပဲသူစီလာတောင်းတာမကြိုက်ဘူးကိုကကိုထွန်ရက်ပြီးကိုလို့ကိုလှုပ်စားလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်ပြောတော့ဆိုတော့ ဟံပိခောပြမနာကတာမိစေဝဝပါမေစာပုံနာငါလည်းပဲထွန်လဲထွန်ပါတယ်စိုက်လဲစိုက်ပါတယ်ငါလည်းထွန်တာပဲတဲ့စိုက်လဲစိုက်တယ်တဲ့ကတိတဝါစဝပိတ်တဝါစပုံစံမိငါလည်းထွန်ရက်စိုက်ပြိုးပြီးစားတာပါတဲ့ကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားငါလည်းစိုက်စားတာပါတဲ့ငါလည်းထွန်ပြီးတော့စိုက်စားတာပါလို့ ဒီလိုပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာရုပ်ရည်ဟာအမတန်တန့်တာရုပ်ရည်ကြည့်တာနဲ့တချို့လူဟာလူကောင်းလူဆိုးဆိုခွဲလို့ရတယ်လေမွန်မွန်ကြီးတန့်တန့်ပြန်ပြန်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကလူတကာလေးစားရတဲ့ခတ္တိယမျိုးနွယ်ကမင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေဆိုရုပ်ရည်ကလည်းအမတန်တန့်နေခံညားတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကအောက်တန်းစားအလုပ်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးသူတို့ခင်နော် အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်တာငါလဲထွန်တာပဲစိုက်လဲစိုက်တာပဲထွန်ရွက်စိုက်ပြိုးပြီးမှငါလဲစားတာပါလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ပုံနာကြီးကဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်ရည်ကလည်းအလွန်တန့်ပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် तू ကလိန်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးလိန်နဲ့ရုပ်မဟုတ်ဘူးပေါ့လူစားလဲလိန်မဲ့လူကလည်းရုပ်ကသိတာတယ်လေလိန်နဲ့လူလား အစင်တန်းရှိတဲ့လူလားမရှိတဲ့လူလားဆိုတော့သိသိတာမြတ်စွာဘုရားကျတော့အစင်တန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအင်တန်မှမြင့်မြတ်တဲ့အသင်္တရံရှိတာဆိုတော့ပုံနာကြီးကအာအာအာအာတင့်သွားတယ်ပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလိန်ပြောမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအတိတ်ပဲတစ်ခုနဲ့ပြောတယ်လို့သူသဘောပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးကို စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီစကလုံးလေးတွေကသူတို့အတွက်မှာအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဟတ်ထိသွားတယ်ပေါ့နော်နှလုံးကိုထိသွားတယ်ဆိုဖះပြောလိုက်တဲ့စကလုံးကသူဟတ်ကိုထိသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အင်္ဂုလိမာလာလိုလူချမ်းကြီးတောင်မှပဲကြည့်လေကိုရောရလိုက်ရလိုက်နဲ့နောက်ကနေអော်တာအေးငါရနေတာပါမင်းပဲရဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့စကား အဲ့ဒါသူဟတ်ထိသွားတာပဲအဲ့ဒါနဲ့သူသဘောပေါက်သွားတာပဲအခုလည်းပဲငါလည်းစိုက်ပျိုးစားတာပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူကောင်းတဲ့မှာစဉ်းစားမှုတွေဝင်သွားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလိန်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသူစိုက်တာဘလို့စိုက်တာလဲသူထွန်တာဘလို့ထွန်တာလဲသူစိုက်ပြီးစားတယ်ဆိုတာဘလို့စိုက်တာလဲဆိုတော့သိချင်စိတ်ကိုနှိုးဆွပေးလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလိုတာ အဲ့တော့ပုံနာကြီးကဗာပြောတော့ဆိုနာခောပနမယံဘောတောခောရမတယုကံဝါအဲရှင်ဘုရားကစိုက်ပြိုးတယ်လို့သာပြောတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားမှာထဘိုးလည်းမတွေ့ရဘူးတဲ့ထွန်တုံးလည်းမတွေ့ရဘူးတဲ့ထဲသွားဆိုတာလည်းမတွေ့ရဘူး နွားမောင်းနဲ့တပြာဆိုတာလည်းလက်ထဲမပါဘူးတဲ့ရှင်ဘုရားမောင်းတဲ့နွားလည်းတကောင်မှမရှိဘူးတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ထွန်းတာတော့ထွန်းနေရက်တယ်ဆိုတာနွားလည်းပါရမယ်ထွန်းနှုံးလည်းပါရမယ်တပြာလည်းလက်ထဲကရှိအောင်ပဲနော်အခုဒါတွေတခုမှလည်းမပါဘဲနဲ့ကိုတော်ကထွန်းနေစိုက်ပြိုးတယ်လို့ပြောတာဘယ်လိုနားလည်ရမှာလဲလို့ အထသပ္ပနာဘဝံဂေါရမောဧဝမဟာအဟံပိခောပြမနာကတာမိစေဝဝပမိစာဘုံနာငါလဲထွန်ပါတယ်လို့ကိုတော့ပြောတယ်တဲ့ကိုတော့စီမနွားလဲတကောင်မှမရှိဘူးတဲ့တပြာလဲမရှိဘူးတဲ့နော်ထဲလဲမရှိဘူးတဲ့ဘာမှမရှိပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ထွန်လာတော့သူသိချင်လာတာဒီမေကုန်းဟာနော်အဲ့လိုသိချင်လာတာဟာမြတ်စွာဘုရားကဒီသိချင်လာတဲ့စိတ်ကို နှိုးဆွပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားပြဖို့လမ်းကြောင်းထဲမှာရောက်လာတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာဒေသနာဉာဏ်ရှိတာဆိုတော့ဘယ်သူကိုဘလို့ပြောရမယ်ဆိုတာအင်တာမတ်လိမ်မှာကျွမ်းကျင်တယ်အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဆိုလူတွေကို နားလည်အောင်ဆုံးမသွန်သင်တဲ့နေရာမှာတော့တုမဲ့တုမဲ့ပုံကိုမရှိဘူးတုမဲ့မိတဲ့ပုံကိုမရှိဘူးလို့အတုမဲ့ပုံကိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကိုတော်ကိုဝါထဲမှာ ပါတဲ့အတိုင်းပဲပုရိသဓမ္မသွန်သင်ပြသရမဲ့လူသားကိုပါရတိသွန်သင်ပြသဖို့အတွက်တော့အနုတ္တရောထူးချွန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ သူမေးလာတဲ့မေးခွန်းအလိုက်မြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပြောလိုက်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေဟာ노ကြွလာတယ်နော်အဲ့ဒီလို노ကြွလာအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လှုပ်တာပဲ노ကြွလာတဲ့အခါ노ထလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူမေးခွန်းတွေမေးတော့တာပဲနော်ဘယ်လိုထွန်းတာတော့အဲ့ဒါကိုဗိတကထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာ ကတကောပฏิသနာတိနသပတ္တမတေကတိရှင်ဘုရားတဲ့ကိုတော်ကလယ်သမားတူလို့ကိုတော်ကဖွင့်ဟဝန်ခံထားတယ်တဲ့ဘယ်မှာလဲကိုတော်လဲထွန်းတာတဲ့ကသိန်သောပု္ပ္ပတော်ပြုမိယထာဇာနေမှု တေကတိကိုရောရဲ့ထွန်ရက်စိုက်ပြိုးပုံဟာဘယ်လိုလဲတဲ့ကိုရောထွန်ရက်တယ်လို့ပြောတယ်ထွန်မုံထွန်နီးနားလည်အောင်ပြောပြစမ်းပါဆိုတာ ဟောသူသိချင်တဲ့စိတ်ဟာနှိုးထလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဖြေတာတရားလမ်းကြောင်းနဲ့ဖြေလိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုလူတယောက်ရဲ့အတွေးတစ်ခုကိုမသိမသာပြောင်းလဲပြီးတော့ပေးလိုက်တာလမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲသူမေးတဲ့မေးခွန်းကတာမန်ထွန်ရဲစိုက်ပြောတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမေးတာ သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကသူမသိတဲ့ထွန်ရဲစိုက်ပျိုးမှုကိုဟောပေးတာဒီလိုလုံးပုံလုံးနည်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထူးခြားတဲ့အည်သွေးတစ်ခုပဲရောဟိတတတုံးမှာလည်းပဲဒီနည်းစနစ်ကိုသုံးပြတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟိုကပြောတာစัจ java လာတွေသူဆုံးအောင်အသက်တရားရှင်ပြီးတော့တကောအိဋ္ဌိပတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယသိဖြစ်တုံးကစัจ java လာအဆုံးကိုတွေးခြင်းလို့ စားတဲ့အချိန်တောက်ချိန်အပန်းဖြေတဲ့အချိန်လေးနားနားပြီးအနှစ်တရာပတ်လုံးသူဟာပြေးနေတာသူခြေလန်းတလန်းဟာအရှိသမုဒ္ဒရာနဲ့အနောက်သမုဒ္ဒရာလောက်ခွာလှမ်းတယ်ပြေးတဲ့လင်မြန်နှုံးကအင်တန်ကျွမ်းကျင်တဲ့လေးသမားပြစ်လိုက်တဲ့လေးဟာထမ်းမြင်အရိတ်ကလေးကိုဖြတ်သွားတဲ့ဆန်နှုံးစက္ကန့်တောင်မှမရှိဘူးနော်တစ်စက္ကန့်လေးလောက်ဆိုရင်စက်ကြောလာတစ်ခုပြီးသွားပြီသူက အဲ့ဒီနှုံနဲ့ပြေးသွားတာတောင်မှပဲလောကကြီးအဆုံးကို तू မရောက်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုတာကိုလာမေးတာ तू မေးတဲ့လောကဩကတလောကမေးတာမြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရလောကအကြောင်းနဲ့လှည့်ပြီးဖြေပေးလိုက်တော့တရားဥတရားရသွားတယ်ပေါ့တရားမြတ်ရသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုတာပေါ့နော်လမ်းကြောင်းမှန်တစ်ခုကိုတင်ပေးတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်ဘယ်မလဲတဲ့ကိုတော့ထွန်းတာဘယ်လိုထွန်းတာတော့နဲ့ဆို မြတ်စွာဘုရားထွန်ရက်စိုက်ပျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာထွန်ရက်တယ်လို့ဆိုရဲကဘာမျိုးစိကျဲမှလဲဆိုတာရှိတယ်လေနှမ်းကျဲမှလားပဲကျဲမှလားစဘာကျဲမှလားအဲ့ဒီအလိုက်ကိုထွန်အားတာဖြစ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုဟောလိုက်တာသူ့ဘုံနာကြီးမေးတာဘလို့ထွန်တာတော့မဲ့မေးတယ်မြတ်စွာဘုရားပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြတာကြည့်ငါမှ စိုက်ပျိုးဖို့မျိုးစေ့ကဘာတော့ဆိုတတ္ထာဘီဇံငါမှာသရတရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့တွေရှိတယ်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့မျိုးစေ့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကို စိုက်ဖို့ငါထွန်တာတော့ဒီလိုဆိုလိုတယ်တရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ရအတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲယုံကြည်မှုကနေပြီးတော့ပေါက်ပွားလာတာဖြစ်လို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှန်သမျှယုံကြည်မှုကနေပေါက်ပွားလာတယ် တိုးတက်မြင်မာတဲ့အလုပ်တွေမှန်သမျှတရားကနေဖွားဖွားလာအဲ့တော့အပွင့်နေအသီးတွေအရွက်တွေဆိုတာဘယ်ကပေါက်မျိုးစေ့ကပေါက်လာမျိုးစေ့ကနေပေါက်လာအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအပွင့်နေအသီးတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကဘယ်ကနေဖြစ်လာအောင်ဆိုတရားကနေစတဲ့ပေါက်ဖွဲရတာအခုတရားပွဲလုပ်တယ်တရားနာကြတယ်ယုံကြည်ချက်တရားတရားရှိလို့လုပ်တာလေ တရားကနေပေါက်ပွားလာတဲ့တရားနာရလို့ရတဲ့အသိဉာဏ်ဟာတရားကပေါက်ပွားလာတဲ့အသိတစ်ခုပဲပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့မယုံဘူးဆိုလားကောမလားဘူးလေကိုယ်အေးအေးလေးနှက်နေမှာတယ်လီဗီရှင်းရှေ့မှာနော်ဘယ်သူမှလာမှာမဟုတ်တရားစွမ်းအားကြောင့်ရောက်လာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိုက်ပြိုးတဲ့အခါမှာမျိုးစေ့ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပဲတဲ့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့အတွက်တရားဟာအရေးကြီးလို့တရားဟာမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားငါမှာတရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့ရှိတယ်ဒါတွေကိုစိုက်ပျိုးမယ်ငါတရားမျိုးစေ့တွေကိုစိုက်ပျိုးတယ်ငါမှာယုံကြည်ချက်ရှိဒါဖြင့်ဘလို့ယုံကြည်ချက်နဲ့လာတာတုံးဆိုကြည့်လေဘလောက်ယုံကြည်ချက်ကဘလောက်ထီအောင်ပြင်းထန်တုံးဆိုလို့ရှင်အိုခြင်းတရားရှိလို့ရှင်အိုခြင်းကင်းရဆိုတာရှိရနာခြင်းတရားရှိရင်နာခြင်းကင်းရဆိုတာရှိရ သေခြင်းတရားရှိရင်မတရားတရားဆိုတာရှိရမယ်တန်တရားဝကလွတ်တဲ့နိလန်ရှိကိုရှိရဒါကြောင့်ငါရှာမယ်ဆိုတာယုံကြည်ချက်ပဲလေအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့လက်ရှိတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစွန့်နိုင်ခဲ့တဲ့ဌိနန်စည်းစိမ်မိသားစုဘဝစွန့်ပယ်ပစ်ခဲ့တာဒါယုံကြည်ချက်ပဲအဲ့ဒီစွန့်ပယ်လိုက်တဲ့တရားမျိုးစေ့လေးခြရကနေပြီးတော့တပ္ပယုတဉာဏ်ဆိုတဲ့ အသီးပွင့်တွေရလာတာပေါ့အဲ့ဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတဲ့အသီးပွင့်တွေတပည့်စကြာဆိုတဲ့အသီးပွင့်တွေဟောပြောပြီးမြတ်စွာဘုရားတရားဝါတွေကိုချမ်းသာဒုက္ခရစေတာပဲပေါ့ဟောတရားမျိုးစိတ်လေးစိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့သဘောပဲဒါကြောင့်မို့ပုံနာကြီးကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာငါမှတရားဆိုတဲ့မျိုးစိတ်ရှိတယ်စာပေကျမ်းကမှာတရားကိုမျိုးစိတ်နဲ့တူပုံကိုနှိုင်းရှင်ပြထားတာနှစ်ခုရှိတယ် တရားဟာမျိုးစေ့ဟာတဲ့ကိစ္စနှစ်ခုကိုဆောင်ရွက်တယ်တဲ့ဒါကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တရက်စီကလေးဆိုတော့တရက်စီလေးဟာအလုံးနှလုံးလုံးတယ်တဲ့မြေကြီးတဲ့ကိုချဆိုင်လိုက်တဲ့အခါအောက်မှာအမြင့်ကလေးဆင်းလာတာဓာတုအလုံးတစ်ခုအပေါ်မှာအညောင်ကလေးထွက်လာတာအလုံးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတရက်စီကလုံးသွားတာပြီးတော့အဲ့ဒီတရက်စီပဲရောက်သွားတော့ပုတ်သွားတာပဲမဟုတ်လား ကိုယ့်အကိုမရှင်းသေးလို့ရှိရင်အေးရောက်တဲ့အခါစိုက်ကြည့်မျိုးစစ်လေးကအောက်အမြင့်ကလေးဆင်းလာတာဒါသူ့အလုပ်တစ်ခုပဲအပေါ်ကိုအညောင်လေးတက်လာတာအလုပ်တစ်ခုပြီးရင်သူပုတ်သွားပြီဒါသူလှုပ်သွားတဲ့အလုံးတစ်ခုပဲနော်အမြင့်ဆင်းတာရဲ့အပေါ်မှာအညွန့်တက်လာတာရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုလှုပ်တယ်တရားဟာလည်းပဲထို့တူပဲတဲ့ဒီတရားမျိုးစေ့ကနေပြီးတော့တိလလုံကြုံလာတာဟာဒါ သီလစောင့်တည်လာတာအောက်အမြင့်ဆင်းတာနဲ့တူတယ်တမထဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်လာတာသို့မဟုတ်တမာရီပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်လာတာအပေါ်အညွန့်တက်လာတာ ਨੇ တူတယ်ဒီနှလုံးလုံးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာကဲမြတ်စွာဘုရားဟာသူ့မှာတရားမျိုးစေ့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကိုစိုက်ပျိုးဖို့လုပ်တာလေကြည့်မြတ်စွာဘုရားအနောမတောင်ကမ်းမှာဂရိကာရမြမကြီးလှူဒန်းတဲ့ကြာပွင့်တဲ့ဟာရတဲ့သင်္ကန်း ဂျာယိုးရတဲ့သင်္ကန်းမဟုတ်ဘူးနော်ဂျာဝင်တွေကရတဲ့သင်္ကန်းကိုဝှယုံပြီးတော့ဟောရဟန်းဖြစ်ခံယူလိုက်တဲ့အချိန်ဟာသီလဆိုတဲ့အမြင့်တွေထွက်လာတာပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုကျင့်သုံးလိုက်တာတမာရီပညာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလုပ်လို့နောက်ဆုံးမှာ6နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တော့ဖျားဖြစ်သူရောက်သွားတယ်ဟော ဒီမျိုးစေ့ကနေပေါက်ဖွာလာတာပဲဒါနော်တရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကနေပေါက်ဖွာလာတာကိုကျင့်သီလတွေထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်တမာရီပညာအကျင့်တွေကိုကျင့်တယ်ဟောတရားမျိုးစေ့ကနေပြီးတော့အမြင့်သက်ဆင်းတယ်အညွန့်တက်လာတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလောက်တာအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးမြတ်စွာဘုရားငါမှာတရားမျိုးစေ့ရှိတယ်လို့သူလိုပြောတာတတ္ထဘိဆံတပောဝုဋ္ဌိတဲ့ အဲ့ဒီသရာမျိုးစေ့လေးကိုစိုက်ပြိုးလိုက်လို့အမြစ်ကလေးထွက်လာပြီအညွန့်လေးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေတအိုးမိုးတပေါက်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းရေလောင်းယုံနဲ့လုံလောက်တာမဟုတ်ဘူးမိုးလေးရွာချလိုက်မှပို့ပြီးတော့စိမ့်လန်းရှင်လန်းပြီးတော့တန့်စွမ်းတာနော်တန့်စွမ်းလာတာသရာမျိုးစိတ်လေးကပေါက်လာတဲ့တီလသရာမျိုးစိတ်လေးကထွက်ပေါ်လာတဲ့တမာတိပညာအဲ့ဒီ ရှင်တန်ထွားကြိုင်းနေဖို့ဘာလို့တော့ဆိုမိုးရေလူတွေပေါ့နော်တဘာဝကိုကြည့်မြတ်စွာဘုရားကပဂရိတဘာဝကိုဟောတာတတ္ထာဘီဆံတပောဝုဋ္ဌိတဲ့ဝုဋ္ဌိဆိုမိုးရေမိုးပေါ့တပောဆိုတဲ့အကျင့်သီလလုံခြုံအောင်တမာရီတွေပညာတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုတဲ့အကျင့်တရားဟာဘာတော့ဆိုအိန္ဒြိယတံဝရအိန္ဒြေတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်မှုပဲ အိန္ဒြေကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်ဘူးမဆောင်ရှောက်နိုင်ဘူးမျက်စိကဝင်တဲ့အာယုနားကဝင်တဲ့အာယုနှာခေါင်းကဝင်လာတဲ့အာယုလျှာကဝင်လာတဲ့အာယုခန္ဓာကိုယ်ကဝင်လာတဲ့စိတ်ထဲကဝင်လာတဲ့အာယုအဲ့ဒီအာယုတွေပေါ်မှာလောဘဖြစ်ဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီသီလကကျိုးပေါက်သွားနိုင်တာကိုကျိုးပေါက်သွားတယ်ခொနကတရားတရားကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမြင့်ကလေးက၆တွေ့သွားနိုင်တယ် အဲ့ဒီ6သွေ့မသွားအောင်ဟောဒီမိုးရေလေးဆွဖြန်းပေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီအိန္ဒရိယတံဝရအိန္ဒရိကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်မှုမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာမဲ့လောဘဒေါသဒါတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ဟာမိုးရေဆွဖြန်းပေးတာ ਨੇ တူတူပဲတဲ့စိန်လန်းဆိုပြေးလာမယ်ဟောဒီလိုဟောတာနော်မိုးရေဆွပြန်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲစိန်လန်းဆိုပြေးလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုစိန်လန်းဆိုပြေးလာတာ တပောဝုဋ္ဌိနော်တပောဝုဋ္ဌိမိုးရေပဲသစ်ပင်လေးပေါက်လာတာဒီအနေထားလေးတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားအရင်ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ဖို့တရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့လေးကျဲပြီးတော့မိုးရေဆွဖြန်းတဲ့အခါမှာစိမ့်လန်းဆူပြေတဲ့သစ်ပင်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုတာဘာလို့ဖို့လူတုံးဆိုပညာမေယုခနင်္ဂလန်တဲ့ အသိပညာနဲ့ငါထွန်ရဲစိုက်ပျိုးရမယ်ထွန်ရဲခြင်းဟာပညာနဲ့ထွန်တာဩထွန်နဲ့ထဲတယ်ဆိုတာမလိုအပ်တာတွေဖယ်တာလေပေါင်းတွေကိုလည်းဖယ်ရှင်းပြလိုက်တယ်မဟုတ်တဲ့ပေါင်းမြက်တွေပါတွေရှင်းသွားထဲလိုက်တယ်ထွန်လိုက်တယ်ယုကနေငလထဲတယ်ထွန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွားရဲ့အားကိုသုံးချတာဖြစ်သောကြောင့်နွားကတဲ့တဘိုးကယုကထဲကနင်္ဂလဟောတွဲဖက်ထားတာ အဲဒီမှာပညာကထဲ့သွားတဘိုးလို့ဒီလိုဥပမာပေးပြီးတော့ဟိရိဣတာတဲ့ဟိရိဥတ္တပဆိုတဲ့တရားဟာဣတာဆိုတာထွန်းတန်မြို့ကလူတွေပြောရင်လည်းသိတဲ့ဘောပေါက်မှာဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်လေခင်းနဲ့သွားပြီးတော့ခေါ်မရမှန်းတယ်အဲ့ဒီတဘိုးရဲ့ထဲရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထားတဲ့ အသားချောင်းကြီးတဘိုးနဲ့နောက်ကထွန်နဲ့တွဲထားတဲ့အသားချောင်းကြီးကိုထွန်တန်လို့ခေါ်တယ်ဆက်ထားတာเนาะအဲ့တော့မြန်မာဝါရမြန်မာဗိဓာနဲ့ကြည့်ရင်တော့ပုံလေးပါတယ်ဒီမှာရဲ့ထဲအကြောင်းဟိုပုံရေးပြမှာပိုသိအဲ့ဒါဆက်ဆက်ထားတာဟိရိဩတ္တပဟာရှေ့နဲ့နောက်တွဲပေးထားတာဖြစ်တော့ကြောင်းခုနအဆက်ကြောင့်ဆိုတဲ့တရားဟာထွန်တန်ပဲတဲ့ မနှောယွတ်တာအဲ့ဒီတဘိုးတို့ထဲသွားတို့ထွန်တန်တို့ဒါတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွဲနေအောင်ခြီတဲ့ကြိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ခြီတာလဲဆိုမနလို့ဆိုတဲ့တည်ကျိန်တဲ့စိတ်နဲ့တမာတိစိတ်နဲ့ခြီနှောင်ထားတာတဲ့တတိမေဖာလပါစနာတတိဆိုတာဖာလဆိုတာထဲသွားနော်တန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ထဲသွား ထဲသွားရယ်ပါစနာဆိုတာနွားမောင်းတဲ့တပြားတတိဆိုတာကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းတတိပေးနေတယ်စူးရောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကထဲသွားနဲ့လည်းတူတယ်နှစ်နံတပြားနဲ့လည်းတူတယ်ဆိုဩဒါတွေကိုအသုံးချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားကျင့်ခဲ့တာတွေကိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဥပမာပေးပြီးလက်ထွန်ခြင်းနဲ့ဥပမာပေးပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောနေတာနော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာ ပညာဆိုတဲ့ထဘိုးထဲထဘိုးရဲ့ထဲရဲ့ထဲသွားရဲ့ထဲသွားထိတ်မှတတ်တဲ့ဟာကဟိုတန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာကြတော့တတိဟိရိဆိုတဲ့ထွန်းတန်တမာရိစိတ်လို့ဆိုတာကြိုးတတိဆိုတဲ့နှင့်တာထဲသွားနှင့်တာ အဲ့ဒါတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထွန်ရက်ပြီးတော့ခေါဏကတရားမျိုးစိလေးကိုချလိုက်တော့မိုးလေးရွာပေးလိုက်တဲ့အခါအပင်တွေပေါက်လာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကအခုလိုထွန်ရဲစိုက်ပြိုးဖို့အတွက်မျိုးစိနဲ့တူတဲ့တရားတရားမတမအရေးကြီးတယ်ကိုကျင့်တရားကိုထိမ့်သိမ့်နဲ့အိန္ဒိယသာဝရအိန္ဒိရေကိုထိမ့်ကြောက်မှုဟာလည်းပဲမိုးရေနဲ့အလားတရံတူလို့အရေးပါတယ်တစ်ပင် ရှင်သန်မှုအတွက် ပေါင်းမြက်တွေကို ရှင်းလင်းပြီးထွန်ရက်တာမြေကြီးကိုမျိုးစေ့ချလို့ရအောင်ထွန်ရက်ပေးတာပညာဟာလည်းပဲအရှုပ်အထွေးတွေကိုရှင်းပေးတာဖြစ်သောကြောင့်ထွန်သွားနဲ့တဘိုးနဲ့လာသရံတူတယ်အဲ့တော့ပညာကို ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အာပြုပေးထားတဲ့ဟိရိဝတ္တပါဟာထွန်တန်နဲ့အလားတန်တူတယ်။တမာတိစိတ်လေးဟာအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုချီနှောင်ပေးထားတာဖြစ်သောကြောင့်ကျိုးနဲ့အလားတန်တူတယ်။ တတိဆိုတာကြတော့တန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ထဲသွားရဲ့နှစ်နံတပြားနဲ့အလားတရာတူတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့နွားကဘယ်နှရောက်လဲနောက်ပိုင်းကျမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဝီရိယံမေဒုရဒေါရရှံလုံလဝီရိယဟာနွားပဲတဲ့သူ့အဖို့မှာနော်ဒီထွန်ကြီးကိုယုံမှုရာအတွက်နွားဆိုတာလုံလဝီရိယကိုပြောတာတဲ့ အဲ့ဒါလို့နှစ်နံတပြားလေးနဲ့တို့ပြီးတော့ကျိုးပန်းအထုတ်လိုက်တာကျိုးပန်းအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတိဏ္ဏနေပေါ်ပေါ်လာတယ်တဲ့တရားကနေဆက်ပြီးတော့တီလာတယ်တီလာတွေဖြစ်လာတယ်တမာရီတွေတက်လာတယ်ပညာတွေတက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတိဏ္ဏနေအကောင်းမလောင်တွေမဖြစ်စည်းအောင်ဘာလဲလို့ရတော့ကာယခုတ်တော်ဝစီခုတ်တော်တဲ့ ကာယ द्वार ဝစီ द्वार တွေလွန်ကျူးမှုမဖြစ်ရအောင်လုံလုံခြုံခြုံကာယကံဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်တယ်တဲ့အာဟာရေဥဒရေရတောတဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ပြီးတော့နော်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်မှုထဲမှာအစာစားတာကိုလည်းပဲထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ရတယ်တဲ့နော်ကာယဂုတ်တဝစီဂုတ်တအာဟာရေဥဒရေရတော ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကမြတ်စွာဘုရားသုံးလိုက်တာပေါ့ကာယကံဝစီကံထိမ့်သိမ်းဆောက်ချောက်တယ်ကိုချင်းသီလတွေနဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့အတိုင်းအတာကိုသိတယ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ချောက်တယ်ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါတွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနကဒီတစ်ပင်တစ်ပင်ဟာရှင်သန်ထွားကျိုင်းလာပြီးတော့တစ္ဆံကရောမိနေဌာနံအမှန်တရားကို သိတာဟာ အဲ့ဒီကြီးထွားလာတဲ့အပင်တစ်ခုတိထန်တွေကိုရိတ်သိမ်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်သောရစ္ဆံမေပါမောစနာစိတ်တွေဟာလုံးဝယဉ်ကျေးလိမ္မာပြီးတော့သွားတယ်အမောက်ထောင်တာမရှိဘူးထော်လော်ကန့်လန့်တွေမရှိတော့ဘူးစိတ်ဟာလုံးဝငြိမ်သက်ပြီးယဉ်ကျေးလိမ္မာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာအရတ္တမေအရတ္တဖို့ရသွားတာကိုဆိုတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပမောစနာ လုပ်ငန်းသိမ့်သွားပြီပေါ့ဒီလိုဆွလို့တာနော်လုပ်ငန်းသိမ့်သွားတယ်သစ္ဆံကရောမိသစ္စာတရားကိုသိလိုက်တာဟာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုရိတ်သိမ့်ခြင်းပဲသစ္စာတရားသိလိုက်ခြင်းဟာရိတ်သိမ့်ခြင်းပဲခုနတော့ကတရားကနေဆင့်တက်လာတဲ့အကျိုးတွေအသီးတွေအနှံ့တွေကိုရိတ်သိမ့်ယူလိုက်တာရိတ်သိမ့်ယူလိုက်ပြီးတော့ နောက်ဆုံးမှာအရတ္တမေရတ္တဖို့ကိုရလိုက်တာဟာတောင်သူလုပ်ငန်းပြီးဆုံးခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောလိုက်တာเนาะအဲ့ဒီမှာ ထွင်ရင်စိုက်ပြိုးတဲ့နေရာမှာပါတဲ့နွားတရှင်းဟာဘယ်ထိအောင်သွားတာတုံးဆိုယောဂ၄ပါးကုံရာနိဗ္ဗာန်ထိအောင် နောက်မဆုတ်ဖဲနဲ့သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီရတ္တမေရတ္တဖို့ရတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်เนาะ စိုးရိမ်တော့ကဆိုတာဘာတစ်ခုမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပုံနာကြီးနားလဲတဲ့စကလုံးတွေနဲ့သုံးချပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ထွန်ရက်စိုက်ပျိုးပြီးအောင်မြင်မှုရလာတဲ့အနေအထားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အဲ့ဒါလို့တရုပ်ဖော်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာဟောပြီးတော့ဏီကုံးကျုပ်အနေနဲ့ဗာပြောတော့ဆိုဧဝမေတာကတိကထာဟောဒီလိုထွန်ရက်မှုမျိုးကိုငါထွန်ခဲ့တာဟာတဲ့တာဟောတိအမထပလား အဲ့ဒီထွန်ရက်မှုဟာဘာလဲလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဘယ်တော့မှမသေးရတဲ့အမတဆိုတဲ့အသီးကိုတီးပေးတယ်တဲ့သူစိုက်ပျိုးလိုက်လို့ရလိုက်တဲ့အသီးနှံတွေဟာဘယ်တော့မှမသေးတဲ့အသီးတွေကိုရလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျိုးရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာအေတံကတိန်ကတိတဝါနသဗ္ဗဒုက္ခပမုစတိတဲ့ငါထွန်ရက်တဲ့ထွန်ရက်နီးကိုထွန်ရက်စိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင် ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်မင်းထွန်နေတဲ့ထွန်တာတွေကတစ်နှစ်လာလဲထွန်လိုက်အောင်တစ်နှစ်လာလဲထွန်လိုက်အောင်ဘယ်တော့မှအဆုံးမသတ်နိုင်တဲ့ထွန်ရဲ့စိုက်ပျိုးမှုငါထွန်ရဲ့စိုက်ပျိုးမှုကတော့အမတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အမတဖလားဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အတိကိုတီးပြီးလို့ရှင်ငါလုံငါဟာတခါတည်းအပြည့်သက်ပြီးသွားပြီဘယ်တော့မှဒုက္ခတွေကမရောက်တော့ဘူးဒုက္ခတွေအလုံးကလွတ်မြောက်တယ်လို့ မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ထွန်တဲ့ပုံသားကြီးကနားဆိုင်ထောင်ရင်ကနေသဘောကျသွားတယ်နော်သူစိုက်ပျိုးမှုတဲ့များစွာတာလွန်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိုက်ပျိုးမှုကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ်ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်မျိုးသဘောပေါက်သွားတော့ဘာလို့တုံဆိုရင် ရွှေခွက်ကြီးနဲ့ပြန်သွားပြီးတော့ရွှေခွက်ကြီးနဲ့နှုတ်ကနာတစ်ဖက်နေထည့်လာအဲ့ကြရမှာ သဘောကျသွားတဲ့အခါကျတော့ရွှေခွက်ကြီးကြီးနဲ့နှုတ်ကနာတဖင်းတွေထည့်ပြီးတော့ဘာလို့တုံဆိုဘုံစတုဘုံဂေါရမောပါယတန်ခုမှနှုတ်ကနာတဖင်းကိုဖုံးမိပါတဲ့ဆိုပြီးတော့ကတကောဘဝံကိုတော်ဟာတကယ်လက်သမားကြီးပဲနော်မြေကြီးတောင်ထွန်တာမဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုလုံးကိုထွန်နိုင်တယ်ပေါ့ကိုတော်ဟာတကယ်လက်သမားကြီးဖြစ်ပါတယ်ယံဟိအဟံဂေါရမောယံဟိ ဝံဂေါရမောအမတဖလံကတိကတတိအရှင်ဘုရားဟာမသေးရအမြိုက်သီးကိုတီးတဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့လုပ်ငန်းတောင်မှအရှင်ဘုရားထွန်ရက်လိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်အံ့ဩစရာ ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲလို့ဆိုပြီးတော့နှုတ်ကနာဇွန်တွေကိုအပြည့်လှူတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဗာပြောတော့ဆိုဂါထာပိခိတံမေအဘောဇနိယံနဲ့ မင်းဂါထာရွတ်ပြီးတော့ငါကတရားဓမ္မရှင်းလင်းဟောပြပြီးမှ လားလှူတဲ့ဟာငါတို့မစားထိုက်ဘူးတဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားဘာလို့ညင်းပယ်ရသလဲလို့ဆိုတာစာပေကျမ်းကမှာဘလို့ရှင်းထားတော့ဆိုဖះကစားခြင်းလို့ပြောတယ်လို့ဘေးကလူတွေထင်မှဆိုလို့ဖះလာတာဒီမှာနှုတ်ကနာဆောင်စားခြင်းလို့လားလူခန္ဓာမဟုတ်ဘူး ပုံနာကြီးကိုရှင်းပြခြင်းလို့တရားဟောဖို့လာတာလာတာဆွန့်ခံတယ်ဆိုတာလမ်းစာတစ်ခုပဲဆွန့်ခံရင်ကြွလာတာအဲ့တော့ပုံနာကြီးကစောစောကတော့မလှူပါပဲနဲ့ခုမှမြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မတွေဟောပြောပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတဲ့အခါကျတော့မှ तू ကလာပေးတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့တူတုံးဆိုတချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဆုံတဲ့အခါမှာပန်းကုံတက်ဆွတ်တာနဲ့တူနေတယ် အဲ့ဒါမျိုးလက်မခံဘူးလို့ဆိုလို့နော်အဲ့ဒါမျိုးလက်မခံဘူးတဲ့အာလုံးလို့ဆူချတာမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့ဗျာဂါထာဝိကိတံမေအာဘောဇနီယဒီလိုဂါထာရွတ်ပြီးတော့ပြောပြလို့သဘောကျပြီးလှူတာကြတော့ခုနကပန်းကုန်းစွတ်တာနဲ့သွားတူနေတယ်ဆူချတာနဲ့တူတယ်ငါလက်မခံဘူးတဲ့ဒါတံပတ္တတံဗြဟ္မဏနေတဓမ္မောတဲ့ဒါတွေကငါတို့ထုံးစံမရှိဘူးတဲ့ တရားဓမ္မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလိုအပေးအယူလုပ်တာမျိုးမကြိုက်ဘူးတဲ့ဂါထာပိကိတံပဏုတံတိဗုဒ္ဓဂါထာရွတ်ပြီးမှရလာတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုငါတို့လက်မခံဘူးဆိုဒီအစင်လာကပုံနာတွေကရှိတယ်ကြည့်နေတုတ္တသောမဇတ်ထဲမှာဆိုရင်တတာရဟဂါထာ၄ဘုတ်ဆိုပြီးတော့နော်နန္ဒမင်းစီတုတ္တသောမနန္ဒပုံနာကြီးကတုတ္တသောမဘုရင်စီမှာဂါထာရွတ်ပါမယ် အဲ့ဒီဂါထာဟာတဂါထာကိုငွေတရားတန်တယ်ဆိုပြီးတော့လာရွက်တာလေခုခေတ်ဆိုသိန်းတရားနေမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့လာရွက်တဲ့ဂါထာတွေကိုဂါထာတစ်ပုဒ်တစ်ပုဒ်ကိုတရားတရားတန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဂါထာလာရွက်တာပုံသားတွေကအဲ့လိုဂါထာရွက်ပြီးတော့ပတ်စံတောင်းနေကြအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလက်မခံတာလည်းဖြစ်တော့တယ်သူတို့နဲ့တူသွားမှာကိုဘုရားအရှင်းပြတာအဲ့ဒါမင်းငါဂါထာရွက်လို့ရတာလက်မခံဘူးတဲ့မင်းတို့လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့လက်မခံဘူး အဲ့တော့တတရဟဂါထာတွေရွတ်တာကြည့်လေတပ်ပိဒေဝသမာသေထတပ်ပိကုဗေထတန်တော်ဆိုတဲ့တဂါထာရွတ်ပြီးရင်တရားဆုချရတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီမှာသူတ္တသမဘယင်ကြီးကတရားမကပါဘူးမင်းဟာတန်ဖိုးရှိပါတယ်ရော့တထောင်ဆိုပြီးတော့တတရဟကနေသဟတရဟဖြစ်သွားတယ်တထောင်ပေးတယ်ဂါထာတစ်ပုဒ်ကို တထောင်၄ထောင်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့နော်အဲ့ဒါတွေကပုံသားတွေကအဲ့ဒါလိုရွတ်ပြီးတော့ ပတ်စံရှာနေကြလူတွေဆိုမြတ်စွာဘုရားလည်းလူတွေကထင်ကြမှာပေါ့ကြည်ပုံသားရဲ့လဲသေးသွားပြီးတော့ဂါထာရွတ်ပြီးတော့နှုတ်ကနာဆုံးစားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခံမှာပေါ့လူဆိုတာကမဟုတ်တာ ပြောဖို့ရလွယ်တယ်လေတိတ်လွယ်တာမဟုတ်တာပြောဖို့လွယ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကညင်းပဲ့တယ်ဂါထာဘိခိတံပဏုဒန္တိဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတွေဟာဂါထာရွတ်ပြီးတော့ရတဲ့အစာအာဟာရမျိုးပဲတဲ့ ဓမ္မေတတိပြမနာဩတိရေတာတဲ့တို့ဟာလိုက်နာရမယ်ကိုချင်းတရားတွေအတိုင်းပဲတို့ရဲ့အသက်မွေးမှုကစင်ကြယ်တယ်မင်းတို့လိုတောင်းပြီးတော့အခချင်းကိုယူရမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆွလွန်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆွလွန်လိုက်တော့ပုံနာကြီးမှာသူကတကယ်ကိုဟိုလှူခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်မို့လို့လားလှူတာပါလားလှူတော့မြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးဆိုတော့သူမျက်နှာပြက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြောတယ် အင်ညိနသကေဝလိနမဟိတိမင်းဒီနုကနာသမင်းမှတပါကြံတဲ့ဟာတွေနဲ့အနေတိုင်းကောင်းပြီးတော့ကိလေသာအာသဝတွေကုန်ပြီးစိတ်ပူလောင်မှုတွေငြိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှပါတမ်းပါတဲ့ခိတ္တာဟိတံပုံညခိတ္တံဟိတံပုံညပိခတ်တာဟောတိအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဆိုကေဝလီတဲ့ဂုံအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံတယ်မဟေတိမြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေလက်ကင်ထားတယ်ခိနာတဝအာတဝဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေစီဝင်မှုတွေကုန်တယ်ကုတ်ကုတ်ဆတန်တရားတွေပူလောင်မှုတွေကုတ်ကုတ်ဆဆိုတဲ့ပူလောင်မှုတွေငြိမ့်အေးတယ်ကုတ်ကုတ်ဆဥပတ္တန္တ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအနေနပါနေနဥပတ္ထသူတဲ့ထမင်းတို့ အဖျော်တို့စားစရာတောက်စရာတွေနဲ့မင်းပြုစုပါတဲ့ဒီနုကနာဇောကတော့မင်းဂါထာရွတ်လို့လာပြီးတော့လှူတဲ့ဟာဒါလည်းမခံဘူးအဲ့ဒါဖြင့်ဒီနုကနာဇောနေဘယ်ပေးရမတုံးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီနုကနာတွေကိုတဲ့မြေကြီးတဲ့တွင်းလေးတူးပြီးတော့မြုပ်ချင်မြုပ်လိုက်တဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ပိုးကောင်မရှိတဲ့ရေတဲကို သွန်ပြစ်လိုက်လို့မြတ်စွာဘုရားခိုင်းတယ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါဖះခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲ तू ကအနာရမရေအိုင်ရှိတော့အဲ့ဒီရေအိုင်နဲ့သွားပြီးတော့နှုတ်ကနာခွက်ကိုသွားပြီးတော့သွန်လိုက်တာဘာထူးထူးဆန်းဆန်းနေဖြစ်တုံးဆိုနှုတ်ကနာတော့ရေထဲလဲထည့်လိုက်ရောရှဲကနေမိဖုတ်ထားတဲ့တန်ချောင်းကြီးရေလဲထည့်လိုက်တယ်လို့ပဲပွတ်ပွတ်တိဆူးလာပြီးတော့တရှဲရှဲမြည်သွားတယ်တဲ့လို့ဆိုတယ်နော် အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့စွန့်ခိုင်းတာတုံးလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကလက်မခံဘူးအဲ့ဒါကိုသူများတွေကိုငဲ့ညာတာအပြစ်တင်လို့ရှိရင်ငရဲကြီးမှဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားလက်မခံတာလက်မခံတော့မြတ်စွာဘုရားဖုံးမိလိုက်မယ်ထင်ပြီးတော့နတ်တွေကနတ်ဩဇာတွေထည့်လိုက်ကြတာတဲ့အဲ့ထင်အဲ့ဒီနတ်ဩဇာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝမ်းမိရမှာချက်နိုင်တယ်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမချက်နိုင်ဘူးသွားစားရင်ဒုက္ခရောက်မှာနော်သွားစားရင်ဒုက္ခရောက်မှာအစာမကြည့်ဘူး အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီနုကနာစွမ်းကိုစားပြီးအစာကြေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါမမြင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စွန့်လိုက်ပါလို့ပြောတော့သွားစွန့်လိုက်တဲ့အခါတရှဲရှဲမြည်သွားတာနော်မိဖုတ်ထားတဲ့တန်တုံးကြီးကိုရေထဲထည့်လိုက်တယ်လို့ပဲရှဲကနေဆိုပြီးတော့ပွက်ပွက်ရေပွက်ကလေးတွေထသွားတာအဲ့ဒီမှာသူအံ့ဩထိတ်လန့်ပြီးတော့ပုံနာကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားပုံမှာကြီးညိုမှု ဝမ်းသာမှုတွေဖြစ်လာပြီးတော့တခါရဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်မှုတွေကိုသူလက်ခံပါတော့မယ်ဖះကိုကိုးဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ချက်ချင်းပဲသူဖះကိုကိုးဝယ်ကိုးကွယ်ပြီးတဲ့ကိုးကွယ်ရုံနဲ့မကဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မကိုနားလဲရတဲ့အခါကျတော့သူဟာလူဘဝကနေခွာရှောင်ပြီးတော့ရဟန်းပေါင်ဝတ် မြတ်စွာဘုရားနီးပေးတဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံအထုတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးကြတော့သူယဟနာကြီးဖြစ်သွားတယ်ကတိဘာရဒွါစဆိုတဲ့ပုံနာကြီးဟာယဟနာထီအောင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားသက်တော်46နှစ်ဧကနာလာဆိုတဲ့ပုံနာရွာမှာသတင်းသုံးနေတုန်းကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားဟာဘသူတွေဘာပဲထင်ထင်ဆိုပြီးတော့ ဒီပုံနာကြီးရဲ့အကျိုးရှိဖို့အတွက်လောကသားတို့အကျိုးအတွက်မြတ်စွာဘုရားခုလိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့တာသူနားလဲတဲ့စကလုံးတွေကိုသုံးချပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တရားဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်မှုအတွက်ကြိုးစားပန်းစားဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေဟာအင်တာမကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပြီးတော့အလွန်ပဲကြီးမားလှတာဖြစ်လို့ တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတ်တို့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ခုံတော်ခြေစွတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဘုရားနောတတိဘာဝနာတရားဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတဝါများစွာဖေးရန်กว่า ချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာပေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်း သုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာဒုယဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာဒုယဆန္ဒပြေပါစေဒုယဆန္ဒပြေပါစေ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 မနောတရတိမြမြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသော ရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပါန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရွှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကျင်းနူပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြအကုန်သည်ဖြစ်ဖြစ်သူကဏကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည် ပဝါယန္တုကောင်းစွာမသွေကြိုင်လန်၍နေကြပါစေကုန်တတိသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ